ስሜ ዳንኤል ንጉሴ ይባላል። ህልምና ራእይ ምዕራፍ 524ን እያነበብኩላችሁ ነው። ምዕራፍ 524 ህልምና ራእይ እሁድ ጥቅምት 27 2009 ዓ ም ቅድስና ለዘላለም ፈጣሪ ህልምና ራእይ በጄኒን ሰትሮን የፊላዴልፊያ ቅሬታ ቤተ ክርስቲያን የሰባተኛውን ቀን ሰንበት በቅዳሜ ቀን ጨምሮ የእግዚአብሔርን ትእዛዛትና የኢየሱስን እምነት የሚጠብቁ የኢየሱስ እምነት የትንቢት መንፈስ ነው። ሰይጣን የጦር ሰራዊት አዛዥ የእስራኤልን ሀገር በኒውክለር ከምድር ያወድሟታል። ይህ የዓለም መጨረሻ ይሆናል። ህልምና ራእይ ምዕራፍ 524 ራእይ ቁጥር 1 ኢየሱስ እንዲህ አለኝ ሰይጣን የጦር ሰራዊት አዛዥ የዚች ምድር ሀገሮችን ሁሉ የኒውክለር ኮዶች አሉት። ሰይጣን በሰው መልክ ነው። እርሱና አጋንንቱ ከምድር ሰዎች የበለጠ እውቀት አላቸው። እርሱ ታንኮችን እና እጅግ በጣም በራሪ supersonic አውሮፕላኖችን ያበራል። እርሱ በምድር ሰራዊት ውስጥ የሚደረገውን ነገር ሁሉ ያውቃል። እርሱ የሁሉንም ሀገራት አውቶሚክ ቦምቦችን መተኮሻ ኮዶች ሁሉ ያውቃል። ኒውክለርን እርሱ በዩቱብ ላይ የህልምና ራይ በጄኒን ሳትሮን ኃላፊ የሆነውን ሰው ሮይለምኬን እና እህትሽን እያየ ነው። እርሱ የጦር ሰራዊት አዛዥ ነው። እርሱ ከአጋንንቱ ጋር በዓለም በር ላይ ነው። ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ እርሱ እየቀረበ ነው፣ እርሱ ይመጣል። ሰይጣንም በሰው መልክ ከአጋንንቱ ወታደሮች ጋር ሆኖ አየሁት። እነርሱ ታንኮችን እያዘዙ አየዋቸው። የፈረንሳይ ሰራዊት በጦር መሳሪያ ሆነው ጨውባቸው። እነርሱም ታንኩን ትተው ወጡ። ሰይጣን ከአጋንንቱ ጋር ከማሽኖቻቸው ወጥተው ተሰወሩ። በራእይ ውስጥ እኔ ተጠጋሁት። ሁለመናቸውና ስራቸው በደም የተበከሉ ታንኮች አየው። እኔም የፓሪስ ሰዎች በሆዳቸው ፈርተው ሲሸሹ አየው። እነርሱ አሸባሪዎች ናቸው፣ አሸባሪዎች ናቸው አሉ። ከፈረንሳይ ሰራዊት የሆኑ ሰዎች ታንኮቹን የሚቆጣጠር ማንም ሰው እንደሌለ እንደተገነዘቡ አየው። እነርሱ ተደነቁ፣ ያም አልገባቸውም። እነርሱ እኛ ከባድ ችግር እየገጠመን ነው ይህ የማይበገር ጠላት ነው አሉ። የፓሪስ ሰዎች እነዚህ አጋንንት የት እንዳሉ ባለማወቃቸው ሲሸበሩ አየው። ከዚያም ራእዩ ጠፋኝ። ህልምና ራእይ ምዕራፍ 524 ራእይ ቁጥር ሁለት ራእይ ኢየሱስ እንዲህ አለኝ፣ እኔ በራእይ ወደ ፓሪስ እየላኩሽ ነው። እኔም ሽብርና ፍርሃት አየው። መላው ዓለም ከእነርሱ በላይ የሆነ ነገር እንደገጠማቸው ይገነዘባሉ። ኢየሱስ እንዳለኝ ሰይጣን በቁጣ እንደ ጦር ሰራዊት አዛዥ በማዕረግ ተላብሶ የእስራኤል ሀገር ኢየሩሳሌምን ለመደምሰስ ኒውክለርን ይጠቀማል። ይህ ጠዋት በማለዳ ነበር። የዚህ አገር ነዋሪዎች ገና እየነቁ ነበር። አብራሪ የሌለው አውሮፕላን ከአንድ ዕቃ ጋር የኒውክለር መሳሪያ በዚህ አገር ላይ ሲወረውር አየው። ያም ኒውክለር ነበር። ይህ እጅግ እንደረፈደ አየው። ይቺ አገር ይህን ጥፋት አልጠበቀችም ነበር። ይህ ድንገተኛ ያልተጠበቀ ያልተጠበቀ ነበር። እኔ ፍንዳታ፣ የቦምብ ድምፅ ሰማው። ይቺ ሀገር እንደተሸበረች አየው። ወንዶችና ሴቶች ይህ እጅግ ከባድ ነገር እንደሆነ ተገነዘቡ። ሀገሪቱ የቦምብ ኢላማ ሆነች። ምድር በአጋንንቱ በጦር አዛዥ ስም በተሸፈነው ሰይጣን ቁጥጥር ስር ትሆናለች። የዚህ ሀገር ወንዶችና ሴቶች መጠለያ ሲፈልጉ አየሁ፣ ነገር ግን እጅግ ዘግይቶ ነበር። ሰይጣን ይህን ወገን ይደመስሳል። እኔም ራእዩ ጠፋኝ። ይህ በአካል ያለው ሰይጣን ነው አለኝ ኢየሱስ። እርሱ እጅግ የሚያምር ነው። እርሱና ከእርሱ ጋር ያሉት አጋንንቱ እንደ ተኩላ እጅግ ተንኮለኞች ናቸው። ማንም አያመልጥም። ይህ የማይበገር ጠላን ነው። እነርሱ ራሳቸውን ያሳያሉ፣ ከዚያም ይሰውራሉ። በአካል ያለው ሰይጣን ከአጋንንቱ ጋር ማንኛውንም ነገር መስራት ይችላል። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይህ ወዮ ቅርብ ነው ያለው ለዚህ ነው። የሰይጣንን ሐሳብ የሚያውቀው እግዚአብሔር ብቻ ነው። ይህም የአይሁድን ሕዝብ መደምሰስ ነው። ኢየሱስ እንዲህ አለኝ፣ እርሱ በአንድ አገር እስራኤል ኢየሩሳሌም ምክንያት ምድርን በማጥፋት ከግብ ይደርሳል። ይህ ሕዝብ ይታለላል ይወረራልም እነርሱ በሰይጣን ዲያብሎስ ይጠመዳሉ። ይቺ ሀገር እስራኤል ከምድር ላይ ትደመሰሳለች፣ እጅግ ረፍዷል። እንዲሁም ይህ የዓለም መጨረሻ ነው፣ ይህ የዓለም መጨረሻ ነው ብሎ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጮኸ። የዓለም መጨረሻ ከሰባ ቢሊዮን ነዋሪዎቿ ጋር ማንም አያመልጥም። ጄኒን ሳትሮን መዝሙር 125 በክንፉ ስር words are fond All am becoming more serious Your guitar It's almost no not Barcode again Back in full Back in